channel yaffe eno akaseera akalaga ne tutuuse tuyingiddewo okubikutuusaako nze ruth kaili osobola okuba ngaotufolowinga ku channel zaffe zino uh, ah, nolikinga nosubscribinga ati nosharinga olunaku lwaleero nkuleetedde abantu ab'enjawulo uh, ah, nesigenda bakwanjulira bagenda kweyanjula ngaokujjukiza munange n'okukulisa okutuuka ku lunaku lwamazaalibwa gaffe gamazaalibwa g'omulokozi waffe n'okukulisa omwaka um, nzikiriza nkwanjuli abantu benkutwetedde olunaku lwaleero akantandikire ku mukono gwange ogwa ogwa ddyo mm-hmm, ok amanya uh, bampitaho maruka kanze the unbogo guy the guy that uh, mamaoli awaweta ok mugamba mutya abantu abali oman abantu abali abdabi abantu abali kata abantu abali jordan abantu abali kuwait abantu abali bahrain i love you so much abantu abali singapore respect bwetujjawo ne kenya respect ate ne uganda struggle continues yaman yeah, omukulu <laughs> amanya uh, mutesokola derik abangi baadde bebuuza uh, myaka ebiri tebandabangako naye kyo ekiseera uh, tuzze ate leero tukiisedde fantastic duo enosho hey, fantastic duo mm. manyi duo kyenyinza otutegeeza nti uh, ku youtube nyingi nyo ez'enjawulo mm. naye ffe ababiri webatulabe abwetuti bamanyirawo kizibu tabu <laughs> e tuli ku zula amazima express okubajjukiza n'okubeebaza bannaye mwebale kutula baano ku zula amazima abantu baffe abali oman abali e jordan abali e saudi arabia abali e kenya e uganda tweyanza nnyo tweyanzege ah, ngenda kuba mbakubuliza ebibuuzo bye mwampeereza okubabuuza n'okuba nga tukulisayo omukulu ono mu mazaalibwa ge gabadde ga lunaku lwaggulu eh, abiri mu nnya kakati omukulu omala obadde oti ndikirya ogamba otya mm. obulamu bubadde butya mpulira nga nekanzeemu omanyi bukyaŋambeera ku cano yange no teri yali ambuuzizaako bibuuzo gwosoose ku cano yange okumbuuliza kuno ekibuuzo so kati ngira neneerabira neŋamba bampambye naye <laughs> anyway kiri ndi fine twakava mu birthday it was so fantastic the love was so fantastic emiaka yes wasoma mathematics nazaalibwa nga abiri mu nya decembe 1987 kati tugende mu maaso <laughs> kati egyo mm. omanyi uh, im sorry to say that abantu abantu bangi nnyo mu uganda mm. okuva lwe baleeta endagamuntu abantu bangi nnyo emyaka gyabwe gyeyongerako nnyo nedda siza okuba gyaleeta mazima naye olw'okuba nti nno we twagenda okufuna endagamuntu bwe walinga ngaolabika ngaoli katininyo oba nga balaba ngaoli muto ng'olina okwongeramu emyaka kati ojja kwekanga nina abantu abamu balina emyaka abiri naye nga e-, endagamuntu yaabwe eraga nti no balina emyaka abiri mu etaano so kati ekyo bwe kityo tosobola kwogera myaka gyennyini gy'oyina enjaba kukwata ku passipooti yegambe oyina asatu mu etaano kyokka ate nga mwenyininyini wano wayogedde oyina asatu kati wakiri genda n'emingi giri so kundaga muntu naregistaringa na nti no nazaalibwa uh, abiri mu nnya december 1987 naye uh, okuzaalibwa okutuufu nzaalibwa abiri mu nnya december 1989 Thank you. so emyaka ebiri gyali girina okweyongeramu okulaba nga nfuna endagamuntu naye ndi mukasajja nkaddiye gweokyali muto ah, <laughs> olwaleero eh. ah, njagala engeri gyenina presente hmm. ne producer wazuula amazima hmm. ngenda kubanga mbabuuza ebibuuzo hmm. ah, bampeereza mbi babuuzeeko mwatandika mutya mwajja mutya neno youtube channel yokuba nti mubuuza ku bantu ebizibu ebyenjawulo bye bafeesinga mwatandika muti how did you come up with the idea eh, <laughs> no kyenyiza okwogera generaly nti ah, sibyamulaba kati mm. ndizula amazima ya t years eyinza okuba ya t years naye nga nze newumaluka kandi si kya t years si 5 naye kyadda kyadda mukyo mm. Ah, kubanga tuzze tukola babiri ah, mu bifo ebyenjawulo tv ah, wa wonna wonna eh, si kalondoozi mulakuba mwagikwata nkalondoozi naye bali bagita ebs awo netutandikaawo kwegamba gyokoma okulwa ennyo n'omuntu mm. eh, omanya nti kati onasobola kino onasobola kino nsi kati ono wakino ono wakino so netutandika ekintu kwa ye namanya ye musekita ye mm. ye ali ekyo Eh, eh, kyovola abalo tvmu eriawo maganjo bamutwala ne bamuwa entertainment sho kuzinaazina ebya nalaba musajja wange tabisobola nako wadde wadde ye nga ekintu gye kyamanyi kyekyo kyakola ki kyakuyamba abantu abo then awo uh, nzijukira uh, idea twali tugiina naye okutandikira kwennyini kwennyini hmm. uh, ndowooza olwali lwali lunaku ki byadda naye yankubira esimu nanga mumanyi tosokola twanditendiseewo youtube channel Ah, netulaba nti ekintu tukolaki ekyo kintu tukitambula era ku maca nyo yankeera saa ndoza nga kumi nabbiri mm. ah, neŋŋenda ewe gyasula ah, fena fena twakiina eh. nayegenerali okutandikira ddala amaanyi nogamba kati leero ngenda tandikira leero ngenda kuba ne akawunti mm. kyajja nemukeera bukezi ku maca netugigulawo awekino nekitandika bwekito nekibubuuka paka kati wanemukirago Um, mu january mungambye mugenda kuba muweza emyaka ebiri mm, two years. Two years bukyamwatandika e, eh, bukyangazula amazima yatandika uh, bizibu ki bye mufunye mu, mu sofa nga de, mukola program eno ekisooka uh, <laughs> eh, ngenda kuddayo kisooka kugonda ekibuuzo kiri kyobuuzizza nti uh, ani yatandikawo idea Ah, ekisooka idea zino nga bwe ngambye ne derik simanyi myaka emeka gyemumaze naye because abamu abalaba derik nga tuli mu bifaananyi byange naye byada balaba nga asajja katini nnyo bwe kati kati ate eh, bwolaba ate derik kitegeera nti yagenda okugraduati nga jukira nga tuli bamukwano nnyo because bwe twali ku abs ye yasooka okubeera producer wange twalabaganira ku abs bwekyanga tuva ku abs ndoza kati emyaka musanvu zigenda mu musanvu e 2014 oba ontegeera kumutesa 2016 paka kati era kati nejo jona gigatengeraed ya so kati bwe twaliawo nga eproducer era olunaku lwe nasooka okuli nali producer naye incafactible ogenda ku tv nabo bawetaaga producer yes. so olunaku lwe nalinnya ku tv ye yasooka okubeera producer wange ekyo nzize nga nkinyonyola yali ku tv already ya, yali ku fena twali ku abs nga ye, nga ye editor oh, eh, nze nange by that time nali producer wa kalondozi naye igabo yaŋŋamba otandika okubeera presenter ku tv era ye yasooka okubeera producer wange yalimu era mu editing editor nga abeerayo era nga eh, producer era nga producer wange so netutandikiraawo uh, ah, bwe twali ku abs hmm. nga nkola programu eyo kalondoozi baitha waliwo chana emu eya njagala makinga kino kirya waliwo chana emu eyankyazaako nembanyonyola ebyali bikwata kalondoozi hmm. abantu abamu bambi ne beesika naye nze problemu gye nina ntino njogera nnyo amazima enjiyita e eh, otegeera so bwe nali nkola kalondoozi oyo nti mukuso twakola kalondozo waddala from the start okitegeera kati bwe kyajja wakati awo ne kibeera nga kiina muyina oteekamu obunzaali n'ekitungulu awo nze nenkolaki nesikamu bwe nesikamu era we watwala ekiseera ne bakola ki ne bamuggalawo okitegeera kati bwe bamuggalawo ko nensigala nga kwegamba nga nze ninamu kiri ekintu kyokukola eh, sho bwezityo esyezo ziri so costly nzikola naye ziri so costly nti omuntu bwomugamba no ŋŋenda kukolera naye njagala obukadde kumi alaba ngaomubba naye gweogenda kutambula okumala emyezi ena etaano ngaolondoola omuntu ng'afuluma eggwanga n'agenda e kenya naye ngaolina omubeerako transport accommodation buli kimu kikyo kati oli tamanya kati ate olina okubeera ne kruyo because tosobola kubeera wekka okitegeera so bwenalaba she bwezityo nga tulina youtube yayo ate kati abalana nebatandika bibuukira nga baŋŋamba engeri gye bamanyidde eri kalondoozi batandika ha wumala okozeyo banange wuma yono kalondoozi waffe gwe twayagala neŋŋamba saagala atambulira mu footsteps kati ate mu udin kalondoozi oyo batandikanga nnyo okuleeta ebizibu ebizibu ngaate tebiri si byakalondoozi notuuka ku tv by that time tv gyenali nkola emaganjo naye nga abantu balumbye derik bali bwe bati bajjudde bagamba derik twagala tulabe umaru tulina ebizibu bwebiti ne bwebiti naye gamba derik okimanyi abakalondoozi bangi naye bano bangi nnyo katusooke tuconcentratinge bano ku bangi ebizibu biki ebingi okitegeera era netutandika okukendezaamu kalondoozi katono nnyo because katondoozi shiemu yatwalanga obudde ngaokulondoola omuntu otuuka okufuna amazima nga kikutwalira emyezi abantu ekintu kye balaba olwaleero ne bakiraba enkya gweoba wakikola mu myezi oba ontegeera kati yes kati bwe twatuuka netugamba nedetugamba iso costly biki biki biki ate waliwo abantu abajja bano banzibyeko ettaka njagala bino why cant we look for a way okulaba nti no tuconcentratinga ku baana ba so ne tugenda nga tweyubula mpolampola ate derik nyonga naye ali so creative otegera because nga abantu bano abamulumba buli saa bamubuulira ebizibu nagamba omanyi omumalo manyi oyagala nnyo okuinvestigating because amanyi nje njagala nnyo okuinvestigat nayegamba nayo no abantu bano yiye engeri gyokukola ki yobayamba because bo basuuliridde bo tebagala kalondooza ate bagala just kuyambibwa so thats how twatandika okumixinga in okitegeera nesho netandika okukyuka kati netugitumira ddala zuula amazima hmm. tekikyali kizibu because omulimi akeera ku maca nga alimisa enkumbi bwakugamba ekizibu kyensinga okusanga neetema awoyo abasimuamba ekyo kyafuuka kya daily ah, basis kakati nze waliwo ebintu ebimu byemba ngenze mu show banvuma nebagamba no ekisobola kugamba no okunvuma okumpemula kwegamba ekyo kyafuuka part of me yeah. bwebanvuma buli lunaku naye waliwo challenges nga zo onene nga zavalinga sho ku sho otegeera kati waliwo sho kati nga tugeze eya maama alpha abantu baali bamanyi nnyo oyo omukazi eyayagala uh, bawa gundi bawa muwala we ngaate naye amwagala blablablabla yatuuka n'okunnuma era singa kibadde kisoboka nankwagula okitegeera naye abantu balowooza noomwana wattu byakusaaga okitegeera because paina baithe i don't know okitegeera olaba zino tukyali nkwagula oziraba oziraba kati abantu bo balowooza nti no byakusaaga bannuma omukazi yannumira ddala <laughs> nkyayina eh, eh, eh, ne oh yakatanzijemu amaaso abantegera so ezo challenges zikyuka secondly waliwo shows uh, ah, sho ebyo byona byona nali mbimanyidde naye sho eya eya sister watinatine gye nayamba muwala sister watinatine esho ate riyo yankoze bubi nnyo eyo challenge ndala nnyo nja gyogerako bulala because n'ebizibu byensanga bya bulijjo ogenze bakuvumye abalala ne bakugamba waliwo sho gye twakola nga maderiki mm, bwaba asobola ajja kuwako footage omukazi n'atugamba temujja yali musajja ng'alina ebibbo wansi n'atugamba mwe mulingizewo temujja tuuka kampala omusajja n'atugamba temujja tuuka kampala okitegeera oh, netufuna waliwo n'omukazi yatugamba netufuna akabenje kata emotoka etutte oba ontegeera twali kuhayiwe nemotoka derek yali avuga oba ontegeera netufuna akabenje so sho zino zetukola ebizibu sisobola kujjano nenkugamba ekizibu kyange kiri a b wabula tulinga bano abasirikale abakuuma abasibe nti buli musibe afuluma aba n'empisa ze ayingira ayina mpisa zezokwegamba omuntu bogenda osisinkana osaba busabi mukama katonda nogamba mukama ngondezaamu naye eh, ah, challenge zikyuka naye eh, esinga obukulu challenge yabantu nti buli abannayuganda tetuli bagumiikiriza ngaovuddeku bali bensinkana abaleeta emirimu omuntu aleeta omulimu ng'amaze n'ekizibu emyaka musanvu naye ye bwotwala wiiki nagamba naye banange nze nali mmanyigwa okola magiki mbale magiki magiki wiiki namba ate nga waliwo bendaba tamanyi tino byalaba byatwala ennaku byatwala obudde yabiraba leero alinga omuntu alaba lwaleero firimu nalowooza bagizanye leero oba ontegedde kakati ye nagamba kakati wayisawo no nga weeks bbiri aa kakati nekyanze mpa sente zange eh, kati gwe nawe nogamba ok kakati bwe mbanga ndi banka sigenda zikuwamu kakati eyo noto omubbi mwajja ku youtube okufera abantu eh, so so at the end of the day nogamba no why naye kangume hmm. kangume hmm. otegera niwabeera wabategeera niwabeera watategeera so ekintu nemukitambuza bwetyo so challenge za njawulo nnyo kati nga nze zenfeesinga osanga derikisi za feesinga kino ekibuuzo mm. eh, noza mwebi mugakizirakwa mwebi mumaka mm. ah, okuseeti waliwo emukola kuba malaaya mm, eh? kati ni keesi yeyambudde oli musajja eh, togetting a tempted na hanze ni musajja sina madunga ga derik <laughs> derik ye abeerako getting attempted naye nze nedda kyotegeeza ah, ye ayina amaddu nedda tukole bwefe eh, omuntu ayina amaddu ye yawasa nedda omuntu yawasa eh, aba ayina amaddu kyovola bayaleeta paka ewaka kati ate omuntu yawasa abanamaddu eh, amaddu gegakuleetera okusembeza buli sawo bere ngaolyako nedda ekintu kiribwekiomulirawa wana ah. omukyala wewaka eh, eh, <laughs> maddu ge gakuleetesa omukyala naye nga alina maddu hmm. sentaga nakuleeta mukyala waka eh. because nsobola ogumiikiriza nina ekibuuzo kyo hmm. muteesokobuuzo oyo <laughs> <laughs> akamala ayo yansojja nnyo no yansojja nnyo naye kalinga hmm. producer wazula amazimu abizibu hmm. uh, kiyo senkanya ah, e-, ebizibu mu myaka gino ebiri uh, nga nga tujja beerayo ne anniversary ndoza we tunaweleza 2 years tujja kubeerayo ne anniversary e mu january no ebizibu bingi ebizibu ekisooka amasimu abantu batera nnyo tukubira amasimu n'agamba nti omanyi mujje ewaffe eno yiganga ne muva wano ne mugende yiganga ne mutuka ye yiganga family muba mugendo muba mugendo jikola ku bintu byabwe ate ne batandiko batabukira baba kubiye kubiye no we buza kati baba kubira ki ate nga we baba yise kamera uh, lumu baya sako ne ku kamera ya fe baji kuba twali tuva wale ah, storage twakolera enakasongole eh, yente wale storage twakolera enakasongole eh, yente uh, ah, muyambe naye ate natukenya bagamba ngenda badi za usenza mweza ki za mafuta nimutuke linga mafuta kunagonda gonda mugakoze ki mugavuzi na bagamba sina badene 10 miezi ngati muba muina to kudda mu kibuga atenga muli wala fe tukola story masaka mbalala country nambe no tujita ensi na e, e, uganda na nafe tujitambud uganda yona era to inako ogenda to inako ogenda nokola ki nga simanyi wo uganda wanene hmm. kati otusooke tuddeho kati ni ku mwami ono mm. wali wetubadde ewamalaaya onaambyogetinga tukolebwetuoyagala omumanya abantu booliko abo bantu bankuba bakimanyi bwebuuza agenda mbubo gwe mubuuze ngenda kubwa era kati lwaleero kwotuleese ababiri eh. tufudde tufudde esimu ye yonnaamasimu eh. bagenda ku facebook ne bamunoonya eh, nenamba ye yagiteekako eri ku youtube ye ya online katusooke ah, ah. tuddeko wali mwami umala ku myaka gyolina kulwaki toli mufumbo ekisooka eh, eh, lwaki siri mufumbo because omuntu gwentudde naye mukodomi wange mpuliriza nkubulire yawasa sisita wange naye sisita wange andoopera ebizibu ebindaga abasajja abafumbo bye bayisaamu abakazi ati ati mpuliriza kakati deriko yanemeseza okuwasa lwansonga ebizibu byayisaamu sista wange ah, okiregeera <laughs> kakati bindetokulozaanti kakati nze nkyali mukugonjula deriki kati nange nsandika okukola amaka gange <laughs> naye ngenda kuwasa ngenda kuwasa ati kati omwaka ogujja Ah, naye baaba zo zirelationship onsanga nga ziyise mm, mm, mm, nyabyo sinza kwiza omusajja owange obeere eno nze nga ndi eri uno teri bya online love mpozi tuzaalireku online Ah, kale okubajjukiza mugende mugemebwe eh, covid gyali waliwo nakawuka kala kebagambye akavudde south africa naye mbukano kakwata bate abazadde mutwale abaana kakati ah, nzirakummwa babiri mm. ah, birungi ki byemufunye mu youtube channel yammwe eno mm. bwematandika zula amazima mu eh, myaka gino eh, ebiri mufunyemu birungi ki tetufunye birungi nnyo nnyo mm. naye nalina muganda wange oyo nemugamba agala ennyo emanyikiddwa nti oyita oyita ewantu nga oyita ddala bogera omaloka kande mutesokadde nebabukuyita aye mujye baleko ekyo kiyo kuti ate kubadde nnyo netutumu nnyo eryamaani nyonyonyo baetuma ebyamaani ngaera abantu bagaatwagalaakumutesokoladeaakumutesokoladenaye egamba fe twali twagala tutumu fe tetulina nnyo byamaanyi byetufunamu naye just tutumu kumanyika omanye tutumu lino lyamaanyi nnyo obanga oyina ewantu wogenze nga tekikwetaamu eh, bana ebinawo negundi nga tebamumanya naye bagenda otwanjula waliwo omukolo gwe twali tugendako mukono eyo waliwo omwanugafe yali ayanjula tuba obutuuzi omusajja oyo nemulako ku mukanzu ne kooti naye abantu ne babeera so surprised okulaba nga balabeko kumaluka kandi naalyoka kwegamba nga owulira ddala naye kyeyali anoonya eh, ebisigadde tayagala kumanya kyekyokakyoka tewaliyo kya hmm. ah, ekisooka teriyo kintu kirungi ngakeera kumakya omuntu nakutexitinga ku whatsapp yo ngaakaaba newayitawo ebbanga nakutexitinga ngaaseka nakugamba nonkuteredeyo soda wuuyo teri kintu kiwaddembe kusinga ekyo nti abamu eh, tulaba baaniviringa nagamba ah, banange nzimbidde bantu bange enyumba nze nkokubya oguyumba nange nzimbye kumba oba nguze emotoka oba nkoze biki oba nkoze biki nze newendi wano siine wadde enyumba okitegeera naye ekisinga okumpa essanyu nti omuntu okeera kumakide mu nsi muno manyi nti naabantu bangi nyo abajja okunkabira ne baba tebasobodde kujja kunziika mm -hmm. dani singa nali nkedde ku makya neŋamba nfunye ekirungi kyenyumba nzimbidde maama wange enyumba enyumba eyinza obutajja kunziika eyinza obutajja kunkaabira naye abantu bano benkeera ku makya netwogereziganya ne tuyambagana bajja kumbeererawo nnyo because bagamba emikwano kya bugagga yes doesn't matter buli muntu ajja mu bulamu bwo alina impact gy'aleeta mu bulamu obwo be good be bad just take it naye eh, abantu bano you know kyenayagala nnyo nga deriki bwagambye okubeera okumanyika okubeera n'emikwano emingi nti saawa zino singa nkeera kumakya neŋŋenda mu bungereza oba mu amerika nyinza okugamba bananga abamerika ndi wano mu bantu amakumi ataano tewabulwayo muntu babiri abagamba bumalujangu tukusuze eh. neŋŋenda mu japaani neŋŋenda mu take oba ntegera kateriyo kyabugagga kisinga ekyo naye singamba n'oguyumba gwange singamba ngulesa ewaka tegunyamba tegujja ayi getting me tutambule netutuukeeyo olinagamba nedrikaolinagamba banange ekyemisana kiri ku nze bananga amafuta gagano temugeza kugungula mafuta kateriyo kyabugagga kisinga ekyo bannaye aya nga tweyongeddeyo um, mugenda kuweza emyaka ebiri mu jani mm. Uh, birungi ki abantu byaba but so what, what should people expect in uh, 2022 on my side ntandika ku nze um, ekisooka ngaogyeko ebintu ebiringa kyano endala nze njogerera kyano yaffe nti siina bwe nsobola kugamba bantu mu expectinga kino because nze siringa abantu balala abategesa edda kye bagenda okukola oba ontegedde nze ekintu kingwako bugwi mbeerawo newajja omuntu ngaate asingako mamalufa nembeerawo newajja omuntu ngaasingako byakatonda wabula nze singa obadde oŋŋamba nti kiki kyewandisabye mukama katonda akuwa omwaka ogujja nandigambye mukama katonda mpa omukisa nsisinkane abo abantu benaasobola okusolovingira ebizibu byabwe nga tebankoseza ate nga mbisolovinze mangu nabo ne bamatira naye sisobola kuespectinga nti nobanange mulindire kino mulina siina bannaye omugwa kubwe gwe ku bantu ekyokubiri nti nti e, waliwo waliwo wali webambuuziza challenges abantu bangi nyo bambuuza nno banange sheeno lwaki teyaggwa e, challenge derik yagyogeddeko mumala okukola bulungi nyo shows abantu ne bagirindirira ne balabako paati esooka abekika ne batuula ne bagamba omanyi twaswadde nnyo shodde muddamu giraga oba ne wabeerawo abantu nga bali bweru ne bakukubira twalabye jjajjaffe ku butambi ererere ngo lwaki olaga jjajjaffe nga tosoose tubuuza kakati tukutwala mu kooti jjajja todda mugenda mu kamera eyo okubuulira oyo intaviyu lwaki tebasoose twebuuzaako kyokka nga bamusuulawo osanga omukazi ali mukwemulugunya nti bannange siina nyamba abaana bamusuulayo bali mu amerika okumala emyaka 15 naye olukiraba oleeta otya maama waffe okulaga nti nabonaabona bijjaeyo mama ate ne bakubira maama wabwe simu maama bwoddamu okgenda mu kamera tetugenda kuddamu kuyamba kati n'omukazi naye bambi oba nakolaki for example naatya okyegeera oba nakuba esimu nagamba ah, nze ngenda kugamba nti wankase bukasi kati sho nobeera ngaolina ogikolaki ogiyimiriza kyokka abantu bakubuuza era singa nali eh, singa nalinga bali abantu abapanga bupanze ebintu byabwe osanga singa 123 singa byonna byonna mbeera nabyo naye mmananga esho ezezimu kati okitegeera yes kati tulina sho eyaliani sam nani patrick patrick ne muganda we bantu baali bajagala nnyo naye abekika batuula ne baŋŋamba tetwagala kuddamu kulaba bano bombi muki mu kamera eyagundi ono ono omukazi ono akola ebizigo shuwadiru famire yawe yatula negamba tubije mu kamera okyegera bane baninda program ya shuwadiru abantu balinda ku tinatine natula ne tinatine enfunda ssatu naŋŋamba nga twogerezeganya okitegeera naŋŋamba no okimanyi umaru saagala kulabika muki mu kamera era abantu abamu bali babuusabuusa obanjogera netinatine paka lwe nayogera naye ne murikodinga nga tamanyi netunyumye okitegeera nga njagala kakasa abantu nti twogerezeganya naye tayagala kukolaki mukamera eyanabiira nagayisa empala twamala ensonga ze twali tugenda ziteganya okuti nagamba omanyi bawe nagamba tulikosayiriza ne mukazi wange sagala kubeera ku kamera so bintu bingi ebibeerayo behind kati abantu bo tebakimanyi ekyo era bagala kiggwe so eyo echallenge ate nange gamba njagala nze nange nfunamu nga ntali ku youtube bwebanga mbiri eri ebbali sifunamu oba ontegeera naye ate nakyo nokigumira nebeera challenge nogigumira uh, so abantu kyebasobola okuexpectinga mm-hmm. nti ill do my best abantu kyebalina okumanya tuli tiimu nnene nga derik bwayogedde tetuli babiri fekka tuli tiimu nnene bannange naye tetuli bakatonda at all tetuli bafuusa we are not magicians ensonga ezimu zitulema ensonga ezimu zitwala obudde n'okusinga bwe twali tulowooza ensonga ezimu zikomekerera n'okusinga we twali tulowooza ensonga ezimu naffe tukola ensobi nga tuli mu field because nze omuntu bwajja nompabira nondaga nti no oli mukubonaabona n'omwana omusajja yakusuulawo omaze emyaka etaano oli mukaaba bambi nange ekintu ekisa kinkwata nentandika okujajinga omusajja oba ontegedde because amu human nange essaawa ezo kyendabako kyekinkwasa ekisa okitegeera naye kati otuuka ali omuntu n'agamba umalu lwaki weekubira saidi bannange nange essaawa ezo mba neekubidde saidi according to what i see and we are also human beings abantu balina okimanya ekyo ekyo ebansobi teriyo omuntu asobola kubeera katonda era buli lwogezaako okwefaananiriza katonda wadde akatininye bwe kati oba ofuuse mukafiiri oba osaana kuttibwa firaawo falaawo bwe yeefaananyizaako katonda bazikiriza muzikirize tosobola kwefaananyiza wadde katonda wadde okubeera nabbi oba ontegeera so fe nze nzikiriza nti katonda jesi yatuwa mukisa nga gwe yawa samusoni mu bayibuli buli mukatonda yakuwa gwe ekirabo kyo you walk with it naye tomanyi osobola okuba ngaolina ekirabo ngaosobola okusanga omuntu ali mu nnaku n'omubudaabuda abadde agenda okwetta n'atetta ekyo dasa gift katonda bayagikuba togimanyi tulina abantu mu african culture bagamba nze olulimi olwange lwogera bwogezi ngaabanyole omunyole akugamba bugambi gwe nojja kulaba agamaaso gajja kuziba negaziba naye ngaabatakuloze Eh, ngaolulimi lwabwe nga bo boogera bwogezi eh. tulina wano ab'ebika byemamba emamba enyunzi otegeera mhm. bangabi bamamba engabi engabi akcala engabi enyunzi nti abayunzi engabi ekika kyengabi eh, abayunzi akuyunga takukutteeko ayungira eri wakagwano n'ofuna ki mm. obulumi ekyo eh, kitegeeza katonda yabawa gifuti eyo thasa gift so naffe katonda yatuwako just kagifuti ke katono so abantu tebalowooza nti ffe tuli bakatonda tetusobya era oli omwana navayo natandika kwemulugunya umalu yatukoze kino umalu maze enaku taano mukubira takwata gwani akugambye nti no zebwokuba nina okwata okitegeera kakati kwadowakyo omuntu nakikuliriza nnyo ngaalabanga gwe katonda lwaki lwaki bakuba esimu olina okubeera openi 24 amusore naye ekyo abantu balina okimanya thats it omukulu tulindirira ki kusaidi ogwenga ife ebyaffe akageri gyebitali bya stage ah, tosobola kutugamba nti 2220 mwazanyaki ate kano si katambi nti waliwo byetuba twatereka eyo byetugenda obaleetera mu bokisi naye just kyetwagala ah, kubagamba nti no mumubeereko bubeezi musubscribinge eh kubanga eh waluwo abakajja oli nabuza eh eno story ya dina watani ko jimunyumiza atono ah, bane yabachi ne watani ko jimunyumiza neji kyaba bakola ba subscribing uh, family egeje kwa katuli mitwalo mukaga nendoza mpaka okuja mukama wangu tujage na mitwalo nga 12 eh kubanga ya na youtube sebo ya amani ezula mazima ya amani nyo nyo nyo nyo nga jenkomeza niza no ganti uh, ah, mu Uganda ndoza fenambe mm, ate si kugamba ne fenambe kubanga manyi lwakinjogera bwentyo ah, fe tukola primia buli saawa 12 ez'olunaku naye primia yaffe ebeerako 2k 3k omanyi kyekitegeeza nga eh, ku youtube nga abantu 13 bakutta obusimu bwabwe bwe bati si balinze naye bali mukulaba theya watching 13 nogenda notunulako kewo omulala bwoti ogolaba baliyo bina bibiri nogaii Eh, tuli munsi kyen so kyo kyenkugamba nti nno ah, youtube chano yaffe yamaanyi naye balindire tetusobabaga nti ah, omwaka ogujja ate tugakola bwetu bwetu aa ah, kiri bwekityo tula ebizibu bingi oh, ebiseera ebisinga ola producer ne bapresenta eh, mm. tebatera kuwangala bonna mm. kati mukijja kitya okubanga okumala gino gyonna emyaka nga mukola mwenna mm. kijja kitya okubanga mukyali mwembi kisooka kwetegeera eh, kyekisooka kasi otegeera purezentawo anti kati waliwo bapresenta abamawaggali gyebali presenta aba ayagala nnyo okubeera beyond daki da producer kubanga yeye alabika ennyo okusinga ki naye nga producer yakola ki so kati wemwetegeregana nomugamba e muganda wange ki kolabe ekine bwe kiti shenenyume nti omanyi nomuzuukusa mugamba omanyi jangu waliwo akalamu ketwagize era bwokebera kati tuli muguniza christmas twatula naye nemugamba omanyi woba oyogera gamba abantu basindike ki uh, uh, wishes zaabwe eri abantu baabwe nakikola so kuba nti toli eh, eh? Ah, ah, si kugaana bapresenta just butaba naggume waliwo abalina eggume kati oyinza okulaba bano jukira tukoleddeko ku mativi ag'enjawulo olina alaba nga kyoyo yamaanyi simanya muziki kuki uh, muziki kuyo nga yo yamaanyi nnyo kuki ku producer we n'ayagala mwandamayiningi n'atamanyi oli byenaina byagenda okwogera n'okukola oli oli oli ajjo tulewe abirowoze nefe just atwetegera ah, bwetegeezi ne tumanya ona asobola okola kino ona akola kino ono kamulagire nti wewe bwe kitu ne tukwasanganya paka wano tulabira ine ne myaka ebiri ekindetedde mm. ekisooka nina certificate omuntu ajja buzi n'agamba ha nalabye zuula amazima kakati okukolayo youtube nange kankwate kamera nfuneyo omuntu nange kantandike ono producer wange kati nga tamanyi producer inakolaki enca producer bamugamba kino ngaagamba ah, nedda naawe sigwe ngamba gwe presente sigwe ngamba oba ntegeera naye bwomanya ethics nti producer kiki ekifuula omuntu producer is to produce so what is production nti ono omuntu yajja okugamba munange olaba awantu awo ekigambo no kyoyogedde kifu awo kiddemu oba ontegeera secondly abantu nga baproducer nga abasho zaffe otegeera baba bazibu kwegamba bazibu nnyo ogezakogamba nti no bazibu bakufuna nti abantu bamanyidde nnyo producing a show enteeketeeke oba ntegedde nti ha kati gwe jangu tuula wano gweoli malaaya obadde saudi gamba obadde malaaya eh, gwe jangu gamba tuno tugenda kuwa sente eh, mumalaaya sente oba ntegedde kati bantu baproduse abo kibanguyira naye nsho zaffe jjukira olumutugwa ne ku bantu nga tebeteeseteese omuno ne mutandika okwata nga mubadde nga okitegere nga babadde tebanaokegera oba nomugamba mwana wekweke omuntu ono ngenda mubuuza naye tamanyi nti nali mu kamera so omuntu okubeera polisawesho bwe zityo kitegeeza abatanatuuka ne ku set wetugenda okushutingira yaaba yetegese dda nga yatandisa dda n'okushutinga because temumanyi kyemugenda sanga muyinza osanga abantu nga tebajja bakkiriza kugulawo kamera nga mulina bakwatira mu nkukutu nga balowooza bakyayogera oba ntegeera tulina okubeera neshozi ngaate waliwo olumu ng'ayinakwatira wala oba ontegedde nga kati ng'ayina kukozesa maaso gambe mwana mubuuze eh, mukoneko kano kitegeera aveemu ekigambo kati nga ayina okukola esayini eh, ezo nga producer ate ngaomuntu gwe muli mukukweshoninga tayagala mumanye otuge for example omugenzi okweshoninga omuntu ali wali abadde ayenda naye omugenzeyo ne mukazi we alowooza temunateekako kamera oba ontegedde naye kati producer alina okumakinga sure natandika okushooting oli tategedde okyegeera because tajja bba walukusa nno mu nshooting oba ontegedde tebajja kukkiriza kukola intro taja, kati alina okubeera negundi ne, ne eyo okulowooleza waggulu ennyo ekintu kino tukitandikiddewa so kakati thats why nti olina okumanya layini ye nakugamba nomwana otegedde yes because kati olaba shows nyingi nyo abalaba show zaffe nti waliwo olumulwe mugamba mwana derik nze nkoye tukaati nga derik nze nkolaki nze mpulaba naabantu bantamye ye nasigala ngaakolaki ngashutinga because the producer yamanyi yaba alina kyakyayagala ekinyusi abantu bakirabe nno kino kikyaliwo kikyagenda mu maaso kyokka nga gwe ngaomuntu ali mu kulwanagana wano n'abantu gweowula bikoze ki bikutamye naye nga ye producer agamba ah, waliwo kyenkyayagalawo wano waliwo kyenkyayagalawo oba ontegedde so thats it so yensonga lwaki nti ekyo kituleetedde nnyo okuwangaala nti buli muntu amanyi leeniye nti wano wenina okuvugira emmotoka yange wano noono waalina okuvugira emmotoka ye eyoono bweba ngaekoze ensobi necrossing nedda eno abakikoze lwanki lwansobi era nange bwe mba ŋŋenza eno mba mmanyi nti noŋŋenza eno anki lwansobi naye buli muntu wano waalina okukolaki okuvugira eh, mubwewuliriddeko abakulu omukulu maro kakande ne mutesokola derik kati ekibuuzo ekirala mu maaso eyo oba mu myaka emeka do you guys have plans of quitting youtube nti oba mukiggalewo nti atukooye oba tukoze bwe tukoze bwe tuti mulina enteeka z'okukiggalawo mu future oba temulina nsokere wanekibuzonga abantu abatbiweddeyo ebizibu yaba tebatikyaliyo ngaate nga tuabayanga tukyagenderera mu mwaka ebituyambye bingi ti mugujja ate tetumanyi biyomusa tetumanyi biyo waliwo olumu wentuwananga mbumanyi yangoye nga tugeze nga jjo twamugenda nakasongola ngate olwo gye tulaga nga leero nga mbiki namba nkoye nagamba kyayoye era nalinnya emmotoka nitugira naye ebizibu byabantu bikyaliyo nga waliwo nebitanaba nakwata nako ah, kino ekibuzo kiri jeno ah, youtube mwe abamu ku bantu abasinga okubeera nga yofollowed kuzuula amazima express ah, youtube egasa eki ku midiya mu uganda muno um, ekisooka youtube kyegasse ku midiya nti ekisinga obukulu nti abaana abaali tebalina kawogo bafuna akawogo abaana abasitulanga tripod nomusanga mawulire ngaagenza okusaka eggulira alitwalira etv muwe emitwalo ebiri asobola okukira ku maca nayiyayo ka youtube nabeera nga omwezi afunayo emitwalo ge ana ataano obulamu ne butambula is a source of employment um, thats why olaba kati ate nga ekintu ekikoma okubeera source of employment mutera okubeera mu enkokola kibiki uh, healthy competition is good okitegera uh, naye kati mu youtube is endala that healthy competition gyeri naye kati nze sina gwe nsobola kompetinga naye because nze mmala kizibu because amalwaliro mangi naye munange okimanyi tuna wano mu uganda teri dwaliro lyogendamu nga terijjudde kankubuulire teriiyo dwaliro lyogendamu ne bagamba owaaye fe kati n'abasawo twasigala kwebaka bwebasi okitegeera kitegeeza bw'oba nga gwoliwo okumala kizibu ekizibu continuous era nze essaawa zino nandibadde nsaba nnyo abantu abalala abasobola okukola ekintu kyenkola mu genuinely bajje because nange emberako ova ogundi nga nkoze eki nga nfunyeeko abanyambaganya nti ojja kujja ngaoli mu bwangu okugano manyi emotoka esobola gikanika naye egende wa derik wali kirabika aliko free akoleki agikanike agitandikeko naye because nze nganze sisina ati siina muntu gwensobola kompitinga naye because amazima ku youtube ze uganda tewaliwo muntu akola kyenkola so mba, mba, mba mulyazamaanya ogamba nti no I, I, I'm, I'm competing because siina gwenkompitinga naye anilese nga waliwo omuntu agamba akompitinga nange naye nganze nkeera ku maca nemala ekizibu kyomuntu ayagala okunekopa wali free ekizibu ekiriwo kyokola kiri genuine gwe kasita oyamba omuntu nze lyesanyu lyange nze kasita ogamba nti noyambye kadaama nga bamubye ne bamudiza sente ze oba oli wa cyano ki oba oli wa cyano ki infact nze nzija ne bangi nyo abali ku cyano ze ziri eyo nga nze abagulira n'amafuta bwe ndaba omuntu ng'ali ku cyano ye bangi saagala kumeshoninga wano kuswaza bantu naye bantu bangi nnyo bendaba bulijjo nga bali ku chanoziza bankubira nga tebalina nedata ne bagamba omanyi omumalo ndikukola ku keesi y'omwana bwati ne bwati naye siina ate naye talina amazima ga katonda mu ggulu bwe mba nimbadde erikuuyawo nenkwata eida data oba ezaamafuta nembawa bagende bayamba oyo because nze by thatime nandibadde nyamba oyo omuntu naye ndi fixed so kati nooli anyambako okulaba so singa tutambulirawo youtube ejja kubeera nungi buli muntu n'amanya nti ku motoka ekigifuula emotoka ebintu bingi omupiira bwe bateguliiko ingini eba miningles ojja gitandika etokote naye tetandika so buli muntu amanye kyasobola okukola ku youtube bwomanya kyosobola okukola bwobanga kikuyinzako ogende omuntu akisobola because nze ndaba nnyo bantu bangi babeereyo ku youtube endala nolaba kizibu comments nezitandika banange oyo mugendo wa umaru mugendo wa umaru ate bambi nanyini youtube nakola ki nanyiga nekimuyisa bubi oba ontegeera naye singa tumanya nze singa kiba ku youtube yange amazima genyini nyini muggulu abantu nebagamba genda owagundi mpulira bulungi era neŋenda because abantu olredi baba bamaze okunadbamaze okunadokunadidentifyinga uh, nti no wano wensobola okunadi, otegedde kati awo kyensanyusa nyo abantu ne bamanya ha olaba wuma lwasobola kujjanjaba liiso naye omumwa tagusobola oba ontegedde so bwe kibeera bwe kityo nze kinsanyusa naye abamu baganda bange bakitwala bubi babalabanga oba gwe obatya obodde kati abantu bangi abajja eno n'obayamba ate nekifuuka ki kizibu obodeko ekisooka abantu bangi nyo tebalina budde bwa zi tivi tivi yes abantu babeera muzakedi zaabwe kati eh, abantu eh, tunula abaana abantu basista bafe nababratha bafe abali ebweru otegeera eh, so youtube zino zirina engeri gye zakitinga nga source of entertainment gye bali source of education information ne bagifuna secondly ku media yaffe wano ziwewuddeko bano ba employers nti abaana bwogenda gwompozi osomerawo university oba college okay no osoma nolyo zo yini anti anti walino yo ko ye university yemu zo zo university bwezo sinze kaka za degree zabwe naye kaka tisingo badoso boboso boboso boboso badoso menanga ku university ngaje nasomera ko makerere ochegera ochegera kasoz unti definition kakati mwe abali ku royo okay royo kati no, let me tell you something ochimanyi anza simanya mbasi pazi bapresenta abali bapresenta abali kumpeyo saazi nobwe tubala muyinako bameka tulinako bangi bangi bameka eh. <laughs> ah, kati ekyo tukiveeko <laughs> kakati tukiveeko kakati nti yunivasity zino zifulumya abantu bangi banamawulire naye ojja kulaba nti tv bwoba obala not only tv media houses zetuyita media uh, b printing papers b wat b radios b online tvs b on anything naye nga media ojja kwekanga nti nno ezisobola okwemployinga omuntu neziyimirizawo obulamu bwe teziri nayo ojja kulaba nga ziringa satu nya naye nga buli mwaka buli mwezi abaana bagraduatinga mumiri so abantu abantu batuse okulaba banamawulire bali batuse okulaba banamawulire nga bwetwalabanga abasomesa edda sisobola kubeera musomesa primary oyajja oyajja nga nempala erimu ekituli okitegeera kakati omuntu batuuka ekisaa nga abasomesa tebabawaaki kitiibwa kati ne banamawulire omuntu walabira munamawulire nga bamukuba tiyagasi ngaagudde ngaalajana kakati omwana asoma teyandyagadde kubeera ekyo thaswy buli mwana asoma kati ayagala abeere muyimbi because ate banamawulire fe tetukerako kumakya netulaga success ya dere